ひらそルチャンネル」メキシコシティに来ていますゆっくり見ていきましょうってやつ。 この落ち着きのない、えー、隙のないデザートを見て色も種類も定まってないっていうね 大きいさあいくらだと思いますか聞きましょう誰に聞けばいいいないので聞けません私の想像したら大体まあ五百円ぐらいですかね五百円っていくらメキシコペスでマッサージしてます Claro que sí. Claro, gracias, gracias. Fuerte el aplauso para mi compañero y buen amigo Salvador, mi maestro, porque no hay que que hay que reconocerle la experiencia, de haber tiempo y la preparación y su educación. Good afternoon! はい、日本食料理とタイ料理のフュージョンしているお店にやってきましたここ昨日も来ててめっちゃ気に入って2日連続で来ちゃいましたちょっと贅沢ですけど楽しみ今日は デニムのジャケットを買えたことが本当に嬉しくてしかも1300円で安いそうですねメキシコシティですね、まあ、気をつけるべき点は、まあ、携帯を歩きながらいじるときは注意できればいじらないあと客引きに注意あとそれから、えーと、と急に落ちる床に注意木のマンホール的なやつに 乗っかった際にそのマンホールが壊れてそのまま下に私落ちていきまして周りの人からあの救い出されるというわってなってそう危ない危ない危ないって引っ張り出してくれてまあとだけ終えたっていうだからちょっと足元気をつけた方がいいかもなんか古そうなマンホールは登らないこれが私のアルフォート Gracias. <laughs> げるって。全然いいわ、このサイズで。見ました、ハマチ丼。これで500円。カメラによく見せて。わさびが可愛いよ。 いかもしれない怒られるぞ日本の人ごめんなさいうわ落ち着いて食わせるやごちそうさまでしたあと5杯食べれるわそれはやば ますね somos así. ¿Preguntas? こちらがリュックですこちらが扇風機です2ーもありますけどすっごく小さくて高いです そして w i f i がなんとこの部屋には入らないということになってます一回まで降りないといけませんでもここは5階なので降りるのが大変ですあとシャワーも1回したので結構大変ですこの服今日買いましたどうですかこれもこれも以上現場からでした